Macapati Mas kumampang ing awang-awang Pindong langi ing samudra madu Winih sejati winih martiko Durung mekar durung arum sinoba-toba ing gua garba Banjur mijir kang kababar kaya tawoh kang tumiba saka witih kapedhot topo sangking pertapan suci ngambah ngarco padha jinang kahing jagat raya sineksen bapa akoso saha ibu pertiwi sedulurku papat limo ing pinancer kakang kawahku adi ari-ariku ingsun taksih lari lerone asem isih kecut durung katon legem daya pepinginan kedah kajongko kaya ta wulan bisa kadhumuk tan upami yen kendhat kekarping nolo tangis kang kajongko nyata bobo piung kantinaning sontan saki nanti ampun kekanti marang wutaning netro marang kabecikan wutaning lati marang laras ing pangucap. wutaning karno mering bebener soho wutaning sukulir tan ngambah ing padesan biung tandang menika sing gendis ingkang manis katon sigrak kadumuk kecaping lati Pinabaraos kang tansah neng semaken batin kaya to gesang wontene namung bunga kang kesrambah aroming sekar katyuping sang hyang bayu Bos katakan tabuh kala mangsaning pepandhelinga tinggambaraken yen asto sajodo ingsung nahanampi wilahaning galih kapilut-tulut ing katresnan ingkang sang soyong rumah ketaken puluting gandrung binebar jembar lir samudra kasih lir Rama Adam pangkeh biung kawa ngudhar katresnan ing saben purnama inggih menika ingsun sampun jumbo walang alisik tansah hanyek seni trep marang pangar ping batin lelampan ingkang ketraju awon lan kasanyaning bebrayan tutus sinampun ngiketali ning katresnan tinatas prasetyo sabaya mukti sabaya mati kajalmo kekali nanging kasunyataning gesang Bathor Kala tansah mlampah paring laku ingkang sangsaya ngemutaken marang sejatining urip gesang kedah tansah ngurupake kaya tirta kang tansah paring ijem marang tetuwuhan sak menika ingsun sampun mundur sadharma sampun tinampi pangemuting kang sejati saking palunging nolo pribadi kesanging marcapada bebasan mung mampir ngombe wis wancining ngemut marang purwaduksina ngayahi kewajiban marang ingkang gati lan inggil mring sapepadaning gesang pancen sampun wayahe mungkur mungkur saking nikmatin netra mungkur saking manising lati mungkur saking ayem santosaning raga lan netepi dawuh Sang Pangeran Atur. Jiwa ajining wadak wis marmarang padhang surya seming candra, wis wancining kapegat ing roh marang Sang Kayugung susuing angin, wis wancining musapir marang kang paring kesang. Dina iki dudu pangkat dudu derajat karawuhan sang Yamadipati begal nyawa caling nyawa ora tawa rega ilang bondo donya sawan nitip pantos rasukan pepucungan awani seta ngegambaraken sujineng ning raga ingsun tilem wangseling boko sakwise nguntal bletok ing dosa iki pestine Muntuh woing pekarti sapa kang nandur ya kuwi kang bakal ngunduh wis kendhat ngemis pangapura wis kadurung pangiriming donga sanak keluarga. duh gusti kawula jalma ingkang kawaos mboko kawan suku saking purwangantos wusana